首先呢，我们来看看谈到经济的部分。好，经济的部分呢，目前美国总统拜登呢，正要大力的整顿经济，全世界都聚焦在美国财政部长耶伦，他会不会提升利率，紧缩一下宽松政策，然后让美国的通货膨胀啊、可以可以怎么样呢？可以维持在一定的地方，好，避免它发生什么，避免发生的这个物价飞涨，让导致民间的经济更加恶化。就在这个问题啊，老师概略的说一下。 美国为什么要让通膨维持起来，而不是把它压抑呢？这里面有很多原因，好，其实不是一言两语可以讲清楚的。老师大概粗略的讲一下，它主要的概念是在于啊，必须把散发在民间的钱，透过适当的通膨，把物价稍微拉高上来一点，然后呢，百姓花的钱就会比较多了。为什么？因为物价涨了嘛，对不对？ 那你物价涨，花钱多了，那么账面上的那个消费额也会比较好，账面经济啊就会比较高一点。那这个对百姓有没有好处呢？目前美国政府的打算啊，就是让美国百姓的花的钱多了，然后商家他收到的钱也多了，这是明目上收到的钱也多了。所以说，商家他钱既然多了，就会雇佣更多的百姓来上班，所以就业率也就提高了。就业率提高了，那么会发生什么事情呢？ 政府的税收也会增加了，政府的税收增加了，那么就会有更多的资金来还债了。那么也连带导致说后面他要进行大基建，二点三兆美元，它的财富来源是在哪里呢？让百姓他能够有充分的就业率，然后他们有更多的钱去购买这些商品，让经济受到了刺激。然后呢，接下来这些商业巨擘，比如说亚马逊啊，或是一些特定的大商家。 他们过去是没有缴税的，你知道吗？是完全没有缴税的，所以是说他就可以从这些大商家、这些富豪身上去克征高额的税款，来去取得这个大基础建设的，也就称为大基建的资金来源。所以是说啊，以目前美国财政部所放出来的消息啊，大多都是以这样的模式来进行资金的持续宽松，来让企业能够增加盈利，继而让下低效应提振美国的就业率。 以美国目前的财政部长耶伦发出来的消息啊，就是在二零二三年之前不会放弃量化宽松，并且维持低利率的状况。这个市场上普遍是不相信的，但是老师对他的一个做法其实还蛮相信的。为什么？因为基础建设的时间它不会是一两年可以做出来的，它必须要透过很好的调控来控制经济的温度，这样它才能够完成它的大基建。但是问题在哪里呢？问题是。 事情是不是会如同剧本一样进展的这么顺利？这就是关键了。这是现在是美国金融市场及财经学者都非常怀疑，真的能够那么顺利吗？为什么呢？因为刚刚谈到的就是属于良性的通膨，也就是说，百姓会透过这样的模式，让通膨提升百分之二之后，乖乖的配合。 然后美国经济就可以获得良好的复苏，但是市场跟专家者担心的事情，如果不这么顺利，会不会一不小心你弄巧成拙了？如果是这样，无论是哪一个结果，比如说是停滞性的通膨，哎，你涨归涨，我不买可以吧？或者是恶性的通膨，它不是只有涨两帕，而是涨了二十帕，那怎么办呢？ 无论哪一个结果啊，都是都不会是良性的。那么美国的经济啊，可能就会一蹶不振，面临雪崩式的崩溃。但是，这真的有发生的机会吗？这里老师稍微说一下，好，什么是停滞性通膨？它这个是其来有致的。根据美国的经济学家所提供的这个停滞性通膨的主因啊，第一点是什么？ 经济产能被负面的供给震荡而减少，然后石油价格上涨，生产成本上升以及利润减少，导致财货的价格上升，同时经济又因因此而放缓。那么第二个是什么呢？第二个就是因为不当的经济政策，例如美国的中央银行容许货币的供给过度成长，就是过度宽松了。政府在财货市场跟劳动力市场做出了过多的管制。 啊，就说你干涉过多了，这都可能会造成这个停滞性通膨。但是这些学说啊，主要是因为在上个世纪的七零年代所爆发的石油危机所引发的，美国在分析一九七零年的停滞性那个通膨的时候呢，啊，提供的这种解说。那首先是什么？首先是石油暴涨导致了中央银行使用过度刺激的货币政策来对抗的经济衰退，就大傻币。 但面对这个问题啊，美国现在其实是今非昔比的啊。为什么？因为当年美国是石油的最大进口国，现在呢已经不一样了，它摇身一变成为石油的供给国，所以这个问题啊会比较能够受到美国本身的供应量的控制。例如什么？美国补贴国内生产用油的价格。 比如说，你原来你可能是可能是多少两块美金，哎，或一块美金，那现在给你补助一半，对不对？反正油是我卖给你的，我们都自己的东西，所以说我就补助你一半，那你是不是成用油成本降了一半？但之前能不能？之前是不行的，因为美国的油都是按照国际油价所进口的，那就不一样，你就不能补贴了，然后这个状况是不一样的。 所以说啊，现在可以避免这个问题的产生。那么其他成本的涨幅啊，主要现在美国用的方法就是透过关税的手段来当做成本的调节器。部分的成本过高，我就降部分的关税；然后其他的部分不着急的，我就把你调高一点。借此来做什么？调整美国所需要的原物料的供应。所以在基础理论上啊，美国要再一次经历到面临到过去一样理由的停滞性通膨，基本上是比较不会的。 而美国现在现在面对的这个新冠疫情啊，有很多人开始觉醒了，要进行储蓄的习惯，但是不是全民哦，这是大部分是在亚裔或是已经到中老年的年龄的状况之下，他们有一些危机的意识，但是年轻的一代啊，就从他们现半趴的状况一解封，赶快日日呃夜夜笙歌的状况来看，这个是很难避免的，也不会去做好什么储蓄的规划。 因为美国啊太多有娱乐啊、party 啊，或者是一些用品，所以说不至于陷入停滞性的通膨。而刚刚讲到的关税啊，一开始是特朗普想要去使用的，问题是希望能够避免美国的贸易逆差影响到美国的经济。但是有人说你现在是拜什么特规啊、川规，然后拜谁？其实不一定是这样，只是。 拜登手上拿到这个武器，它可以用来做其他的事情。它的用途的本意可能就跟特朗普原来你只是要跟中国拼个鱼死网破，可能就不一样了。它的用途是来调控国内的原物料的成本，或是它所需求的成本，到底它高跟低，它能不能掌握？例如说什么，美国对中国刻征的高额的关税，但是它绝对不会对稀土啊产生高额的关税。为什么？因为它需要。 它需要能够多就多，只怕你中国不卖，因为中国有总量管制哦，每年出口的总量管制没有给你挖了，就跟白菜一样直接运出去往外卖是没有的，它是有总量管制的。所以是说这个部分美国不课征关税，关税现在美国政府手上它是一项武器，是可以做来调节用的一个变调节器而已。那么有没有另外一个可能是发生恶性通膨呢？在经济学上面，哈。 恶性通膨啊，它是一个不能控制的通货膨胀。它是找什么呢？它是以物价在很快的上涨状况之下，使货币去失去了价值。这种恶性通货膨胀啊，比较会出现在什么时候？它其实比较会出现在战争前后所造成的这个货币已经失去价值。了。例如什么？这个是有例子，比如说什么？我们在中华民国的民国初年，对不对？ 日军侵华所造成的恶性通货膨胀，以及我们伟大的中华民国向后前进啊，转进到台湾来的初期所延伸出来的通货膨胀，这些都是比较属于战争中比较不利的那一方所造成的货的状况产生。这个是因为你已经打败仗了，所以说你发的货币当然就没有价值了，对不对？你都输了，你拿什么来还钱呢？货币背后跟着的就是国力呀。 啊，你有国力，你才有货币的价值。所以说，美元有美元的价值，欧元有欧元的价值，人民币有人民币的价值。哦，那俄罗斯卢布有卢布的价值，为什么？因为他们的拳头大。你有拳头，不然就是还有什么，还有那个金金，全因有够多的黄金哦之类等等的，你才能够说，哎，我的货币是值钱的。 很多人跟老师辩驳说，现在已经没有金本位金本位制了，是名义上都没有金本位制了，对不对？因为美国透过很多主导世界的货币改革，的确没有金本位制的。但你看美国有没有黄金储备嘛？一样的意思。为什么代表我老子我有这个实力？这个台面上说没有，但是现实上它是一个很现实的事情，好吗？ 那么从美国的现在美国来看呢，它其实只要不跟中国打起来，好发生热兵器战，它的货币就可以保有一定的价值的存在。为什么跟中国打起来，美国经济会出事呢？你美国以前跟苏联打，越打越有钱呐，对不对？那为什么现在跟中国打就会出事呢？因为很现实的是，虽然美国的军队啊是非常强大。 强大到可以甩中国好几条街，哎，中国的朋友，请你不要不服气。美国的军事力量绝对是可以碾压中国的，在于它的科技跟它的强度上是有这个实力的。但是如果要跟中国打仗，那么美国得做一件事情，他就得长途跋涉，而且长途跋涉也就算了，哎，你开过来也没有太久的时间，几天就可以达到的事情。但是问题是。 他必须还要同时建立起巨量的补给路线，才能够怎么样把军队送到中国的战场？但是以目前美国的国力，还没有足够去跟中国一样的一拼的军队啊，去把它送到中国战场上。光补给线大概就足够把美国现在的财政完全拖垮。 因为美国已经债台高筑了，只要没有其他战争哈，没有发生到那个战败可能的，基本上美元都有价值。但是如果它有战败的可能，那么就会出问题了。那有人说这个过去啊，美国也做过，比如说像对国内募集到什么战争债券，对，跟国内来募款，这有没有可能呢？当然也是可以，你有募到这些款，建立起补给线，但是你也没有把握可以在几千英里以外的地方把中国击败。 应该是说，如果战场是在中国的沿海先展开啊，沿海哦，我们说哪里哦，我说沿海先展开，美国目前的兵推都还没有战胜过自己的兵推，都没有办法像台湾一样。你说，哎，我今这次打了超胜利的啊，有没有记得台湾之前的兵推啊，跟中共去打的这个兵推啊，哦，用中共使用无限量兵员，然后结果还兵败台湾。你看看这么美好的事情啊，美国都不敢讲。 为什么？因为我们台湾国军比较强嘛，还用想对不对？必然的，是不是？所以说，按照美国目前兵推，如果还没有胜过，那是输的，是什么？输的不是美国的科技，而是中国源源不断的兵源。这个要讲一些现实的数字。目前美国现役军人、现役的强壮的美国大兵有多少人呢？目前公开的数据是有一百三十多万大军，当然后备还有几十万。 除了保护美国本土，它必须要大量的兵员去保护美国本土之外，它还有在哪里？世界各地驻扎的美军基地，还有准备去轰炸人家的一些准备，都要去维护啊！因为他们的航空母舰从来没有是说全部收回去的一天。而中国的人民解放军有多少人呢？以现在有公开资料的啊，中国解放军大概就有两百万大军，它是世界第一。 目前的中国的军队啊，是全世界第一的，人多，好不好？就人多，有没有比较强？我不知道，对不对？那后备军人还有多少呢？美国还有几十万的后备军人，在中国本土上的，现在还在名册里面的后备军人，像老师以前是后备军人，现在不是了嘛？因为我老了，头发都白了，对不对？现在中国的后备军人还有一百八十五万的大军，一百八十五万哦。 如果他要动用起后勤补给线，那么他至少还可以调动一千万的精壮的共产党党员。哎，党员嘛，你要听到党的调遣，这个也是跑不掉的。中国共产党现在的党员有一亿人，平均每十八个、每十一个人里面就有一个是共产党党员。我们假设。 一半都是老人啊，另剩下的一半再一半都是脓包，对不对？然后再辞掉一半贪官污吏王八蛋，那剩下来的人至少你有一千万人是精壮的，这些精壮人就可以建立补给线，不要求你打仗，但是你要建立补给线。那么这样打仗状况之下，美军如果要跟中国打仗，他是不可能把美军一百多万的军队全部派过来来跟中国拼个鱼死网破吧？这个比较难。 所以说，他能够派出三十万，就足够让美国本土都有可能面临到国防的问题，因为我们还有俄罗斯在嘛， <laughs> 对不对？这三十万大军啊，如果真的千里迢迢开来跟中国开战，去面对一百多万的解放军，美国的精兵可以奔袭而来，但是解放军以逸待劳，这场仗就是日本愿意联盟，去跟美军一起参战，也几乎看不到胜机。 这样子状况之下，在历史上有没有有哈有没有胜利的机会是有，比如说谁蒙古人成吉思汗率领的十万铁骑远到远到了这个中原去打花剌子模，那成吉思汗是赢的，但是他不是一战赢，他足足打了三年到四年的时间才把花剌子模灭掉，而最重要的是花剌子模本身没有备战，他就是让兵力全部分散在他的国土上面，所以说花剌子模打败。 历史学家有去讲过这个成吉思汗的用兵。如果当时花剌子模是把他的所有军队排到阿姆尔河那个地方，基本上战败的一定是成吉思汗。为什么以逸待劳就是这么样的强大？另外一个就是野狐岭之战哦，成吉思汗的兵法一直以来都是被全世界所津津乐道的。野狐岭之战啊，他也是成吉思汗也是一比三的战力去赢别人。最重要原因是什么？因为金朝的军队啊派遣过来四十五万大军。 最主要的原因是他们远道而来，成吉思汗是以逸待劳，所以他以少击多。那所以说，我们从这个例子看来啊，美军要奔袭的状况真的是很难够获得胜利。这样打下来，美国假设如果他真的战败了，那么才有机会引起恶性的通货膨胀，因为战败国的货币啊从来都不会值钱。就各位相信，也就是认同的。 那么，美国所有的外债啊，跟举债空间就会一下子的被压缩到了极致。那个真的那个时候，就是真的是美元的末日了。所以，美国政府是无论如何都只会跟中国进行外交战、贸易战啊，或者是任何的一些很奇怪谣言都可以出来，但是他绝对不会选择跟中国打热兵器战，就像过去跟苏联对阵一样，他们到最后都没有真正开打。 因为什么？因为你真的打下去，你一定是玉石俱焚。因为两个国家都有核武器，你打下去就全世界毁灭嘛，就是只有这个结果，没有其他结果了。但即便是总统愿意啊，现在美国的政治力量也不会愿意让总统去跟中国开战。至少我没有说绝对，至少五十年之内，中美之间几乎都没有兵刃相将相见的机会。 代理人战争可能会有，但真的两个大国对战几乎可能性几乎几乎啊。 就微乎其微了啊！这个几乎微乎其微了，所以说啊，我们的轮值体操会啊，他一直希望美国能够王者之师美国英哦，去去什么去光复呃解救中国苦难同胞啊！各位中国同胞，你们真的太辛苦了，榨菜吃不起，茶叶蛋也没见过，真是辛苦你们了，对不对？美国英到现在还有人跟我讲，老师，美国英是推背图应验，所以一定是美国呢一定会去解放，对不对？中国，哼，这个想法是很好了。 但是呢，有点研究的，至少这个是比较难的。但是你可以认为这个是你认为的事情，老师尊重你。哎，因为世界上没有绝对嘛，总是有可能的事情，好吗？所以啊，目前美国的经济啊，基本上老师还是以正面的态度去看待美国，目前还是会继续当什么世界经济的火车头，这点理论上是没有问题的。只是差别是在于过去的美国经济霸权啊，是建立在美国的。 的资金杠杆操作，以及美国的经济的消费实力啊，因为他们会花钱嘛，提前消费。但是现在的美国啊，它是另外一种层面的可以维持霸权，是什么霸权呢？因为它负债实在太高了。啊，除了第三世界啊，几乎没有人愿意美国的经济崩盘，因为只要美国经济的崩盘了，美元霸权太快去结束，了，大家还没有反应过来的话，那么其他国家手上的美元债券，哎，美国债券。 啊，比如说日本，对不对？他买了多少美国公债啊？想都不用想，太可怕了。日本几乎是美国卖什么他就得买什么，对不对？那没办法，二战之后他们就受到美国的钳制了，连广场协议都签了。你看日本能不能跟他们的新组织去去去反抗呢？那是办不到的事情。所以说，美国现在再多不愁。 也是美国经济命脉之一。只要他，大家跟他讲，哎，你只要让我不倒，你们都有钱花；我倒了，大家一起死。那大家当然就会维护他的利益了。这是一个利益导向，没有谁对，没有谁错，只要胜者为王，这个是一个比较现实的事情。而拜登政府啊，现在要进行的二点三兆的扩大基建建设，这个目前是继小罗斯福总统之后。 美国要一改当时雷根总统所建立的小政府体系，要走回什么大政府的态度？过去雷根总统啊，他就是用那种无为而无所不为，就是希望干预工商的越少，让工商自然自然的发展，好尽量尽量的去做你们想做的事情，政府呢不多做干涉啊，就是放任经济学。那这个当然有它的功效存在，也不能说没有，毕竟它还是它的功效在。好，这个无为而治啊，其实不能说是坏事。 那现在要走回这种大政府的状态，就是政府要强力的去建设，强力的去干涉很多地方的事务。那么这个状况呢，就会产生了很多种变化。目前要来进行这一连串的基础建设的预算部分，以美国现在目前的政治氛围来看，众议院跟参议院啊。都是比较有通过的倾向。我们不能说它百分之百一定可以立刻拿到钱，然后立刻开始搞这个。基本上啊，政治美国的政治都是。 不是这样玩的啊！你不闹一下，好像哪里怪怪的。除非你是制裁别人了，那你在美国内部的，你说好就偏偏要说不好，这个是一个习惯啊，这是一个习惯。那么他现在如果要通过这个这个方案啊，来让美国进行了新一代的大建设时代，这个建设啊，跟中国一样，有助于怎么样？让美国国内的就业率的提升，百姓的生活安定度的高涨。但是问题在哪里？ 拜登政府真的能够做好这件事吗？这个期待我们要稍微聊一下的。为什么老师这么说？美国不同于中国的大大基建啊，大基础建设啊，美中国基建是什么呢？只要中央同意啊，而且下面来研究这个专案评估，做好都市计划啊。事实上，中国的建设是真的有请学术单位去做好都市建设的啊，都市计划啊，这边怎么盖，那边怎么去签？因为老师认识非常多贵客，很多贵客他们就是负责这个基础建设的。 很多很多省份呐都有哈，这个做久了，什么什么客人都有哈。那么这个状况之下，他们只要做好专业评估啊，是计划 OK 啊，所有的手续都安排好了，它一落实下去的时候，基本上就是雷厉风行。我们可以看到之前在去年这个时候的火神山跟雷神山，他们为什么在立春前要赶快盖好？当然跟武术是有关系的。 那一盖好之后，他的他的立刻所有的一些治疗活动，所有一些隔离政策都可以做得很快，雷厉风行。那美国现在你有没有相关的隔离医院呢？没有，对不起，当然是没有。为什么？因为地方不愿意配合，因为他要花钱嘛。那么现在的问题就是什么呢？中国该盖就会盖，该拿的回扣赶快拿，有钱了大家赚啊，有工程大家包，中国就是这样。茅台在大家发财的时候可以来当水喝，对不对？中华的中国称为华子，对不对？可以当柴烧。 但是基本上该建设的你也都落实了，百姓就去享受这些建设之后的红利。这之间有没有一些鸡鸣狗盗的事情？中国还缺贪污贪官污吏吗？当然是不缺，还缺了那种一些坏蛋去去逼良逼良，然后占人家房产吗？也不少。中国就是这么多黑的事情，有阳光上的就阳光下的，这个从来不要去避讳它。而身为世界民主灯塔的美国啊，基础建设。 就不是这样了，它不是你有钱有决心就可以去进行的。在这里啊，老师要说一下，小罗斯福总统的美国大型基础建设，它包含了什么？当时是包含了包含了他们的自己的政府建筑、机场、医院、学校、道路、桥梁跟水坝，都是在那个时候去准备新建的。到一九三三年到一九三五年呐，这个在美国的公共公公共工程局啊。 他们有三十三亿元，当时三十三亿元哦哦，那个是已经上个世纪七十年七八十年，哎，离现在二零二一嘛，一九三五年已经好几十年，快一百年前的事情了，对不对？八十五年前的事情了。他支出三十三亿美元给私人公司来建设多少项工程计划呢？建设了三万四千五百九十九项工程计划，通过了法案啊，通过这些基础法案啊，就就就几万项，二十二十五万项好像。 其中啊有很多是大型的工程，许多当时因为这个经济大萧条所失业的民众啊，借由这个方案进入了政府资助的许多公共建设的的计划，那些工程工作中，借由这些，比如说你要去植林，对不对？你要去这些种树啊，或者是一些水利工程啊，洪水，从那些这些工程之中啊，获得了什么改善，然后呢，也有得到了很多新的良田。 这些啊，给美国建设了很大的能量进去里面，所以说就像什么呢？其实当时小罗斯福总统的状况啊，有一点点像，有一点点不是全然像，有一点点像清朝的的那个雍正皇帝的时代，给了美国莫兴盛莫大的基础的能量。然后，因为它有这些建设，你就后面可以发展嘛，有个基础就好发展。尤其当时在经济萧大萧条之后啊，特别需要这种。 强大的政府盈利，而不是你自己一直玩那些货币政策啊，或者玩一些资金杠杆，它是货真价实的，给你去去卷起袖子拼命干，对不对？中国的那个墙上都有标语，对不对？卷起袖子拼命干，是不是？那么过去可以，现在不一定能，这个是有问题的，是因为为什么？是因为美国人才不够嘛？也不会，为什么人美国人才就是多？但是美国政府没有钱吗？ 也不会自己说我要多少钱就有多少钱，对不对？点石都可以成金的，没毛病。但是最大原因是什么？是美国自己去限制了自己的发展。现在美国做任何建设都需要经过什么呢？环评、环环境评估啊，也就请专家学者来评估这个建设，比如说建这条铁路，或是高速公路，或是这个桥梁，或是这个电网啊，我们要进行施工，对环境有没有影响？这个环评啊，在过去啊，过去。 它至少最快的时间需要一年的时间，一年那叫最短。有些经过五年、七年了，更改着无数的方案，提交出去之后，你还是被打枪啊，还是被打枪。就是你后来这些环评通过了，它后面还有白宫的各种的一些，或是州政府各种印章、公务机关公文履行。你到了很多时候啊，这些建设到什么时候呢？到总统都换人了。 哦，有些病死的嘛，他提早走了；有些是真的下台了，他都还没有流跑完流程。哦，这个美国的那个 paperwork 啊，真的是有时候是蛮可怕的。那这个环境保护局是什么时候开始呢？这个环境保护局啊，不是在小罗斯福总统时候开始的，它是在美国在一九七零年的时候所设立的。在这个环那个环评局啊，它一设立之后啊，你不要说搞什么大型建设，就是你是一般的建设都要通过这个环境评估。 他的本意是好的，因为环境是要大家来守护，你不能肆意的去破坏一些原来栖息地的生态，或是种种一切的自然环境。这个想法是好的，老师不是说他环评不对，而是他有时候是是不是有点过度？这个我们不能去评价，毕竟是人上人，呃，对不对？众王之王的国度，他们有他们的道理，但是基本上是做不来的。 所以是说，在一九七零年之后，基本上历届总统他并不是真的不愿意去建设美国，而是你根本在你的任内你是做不了，哎，做不了。你通过预算可能就要半年、一年半载，后面通过环评再过一年半载，然后再通过其他的公务审核，再来一个一年半载。总统一任才四年呢，但你四年之内你不是一定会连任的嘞。像我们特朗普总统，川普总统，他有没有连任？他没有连任，他的一些计划。 就算后来再好，你也接不上。为什么？拜登不可能去延续特朗普的德政，对不对？所以说，在这个状况之下啊，想做你也做不了。而且在后面的呃，以共和党为主的这个雷根经济学上面啊，放任经济，对他们觉得这是很正常的，不要去干涉啊。像德州人最怕干涉，对不对？这些啊，就导致他们的整个建设是非常牛步的啊，非常缓慢的。但是啊，其实有个老师为什么之前讲之前？ 因为为什么？因为到后面特朗普上台之后啊，这个环评它就大幅的缩短。你真的要走到每个州的时候啊，当然就是还是会有阻力啊，因为每个州的州政府还是有没有配合也不知道。老师还是再做一次，啊，美国总统是众王之王，但是每个州都是一个王啊，他们的权力才是最大的。每个州有不同的州法律，虽然都是基于美国的宪法之下，但是基本上中央的决策。 到地方不一定管用。我中央觉得我要建设这个东西，地方如果跟你州议会表决一下，no，我们觉得不行，那么又要重新协商，你知道吗？例如什么？老师举个例来说，例如这次的新冠疫情，拜登一上台颁布了口罩令啊，大家觉得立刻就发现了一件事情，什么呢？疫苗个家即使还没打，在颁布口告口罩令这二十天之后啊，他的染疫人数立刻腰斩。 就是这么有效，对不对？那么有效，但是呢，一场大雪之后，转移一个焦点，哎，开放百分之百的解禁，然后大家就赶快去烧口罩，表示对那个拜登的愤怒。我们不要被限制，我们要自由的呼吸，对不对？所以是说，就发生了很多很多的问题。代表是说，地方的决策，你跟你的中央，你是不一定可以这个样子下去的，除非你这个总统是共和党的，因为很多州是共和党的州长。 那么你就算是真的发包下去了，基于资本主义的精神，他还是必须借由类似特朗普这样的财团、建商来做承包，进度的快慢，还有说有没有追加预算的问题，工会有没有办法配合？哎，工会是在美国是一个很严重的问题，欧美国家工会的力量是很大的，工人力量大嘛，对不对？对？但但是讲这句话的中国，工人力量就没有很大了，是不是？ 还有之间的各种州跟地方的一些地域结构的纠牵缠呢，也不是一年两年可以解决的。加上美国地广人多，这是一个很大的问题。地广人多跟中国为什么不一样呢？它盖好之后，这些基础建设盖好之后，有没有足够的利用率，然后来让建设可以回本，这也是一大的挑战。比如说，你要重新盖一个很好的地铁，或者是铺一个很好的电网。 政府出钱，但是用电的人没有这么多，你达成了，但是用电的人没有这么多怎么办？那就是一个问题嘛。所以说，虽然老师看好美国后面的后市发展，但是对于拜登的大基础建设，老师不大认为啊。好，在他的任期之内啊，是有什么样可以做一个比较特别的状态？雷声一定是大，但是你雨点能不能下到地方，这个是必须要去长期观察上去的地方。一个东西问题是很重要，是什么呢？选举啊。 它是一个什么全民的选举，是摧毁一个有能力领导者最好的武器。怎么说呢？我要你下台，其实不需要很多理由，也不是你做的不好，单纯的就是想换人做看看而已。基本上啊，像特朗普这样的，谁只要愿意出来跟特朗普对战，那么哪怕他是一只二哈啊，一只哈士奇，那也都有可能会当选。只要动物可以参选的话，这个结果可能还是一样的。 为什么？因为我就是不想看到你。但是我不不管你后面跟我说什么，啊，你跟我讲什么，反正我也不相信了。那我就再把你换下来。这个就是一个选举上的非常有意趣的东西。所以美国现在遇到的问题啊，与其说是美国政府，终于有一个人愿意从过去的美梦中醒过来，知道美国的贸易逆差以及政府的不作为是最可怕的问题。那么第一个醒来的是谁？ 第一个醒来的不是拜登，其实是特朗普啊！川普总统，他敲醒了美国人，让他们知道外面的世界已经不一样了。我们美国过去的美好那是过去，我们现在应该收紧拳头，把所有资源来灌溉好美国这个建设。但是他并没有这个能力，他已经知道这个事情，就像王莽一样。老师之前在一九二零一九年已经讲过这个专题，各位不知道有没有看过？特朗普跟王莽就很像。 你存了好心，但是你做了坏事。你的想法很超前，但是你没有办法一步一脚印的把它做好。为什么？因为政治不是这样子玩的，哈，就是差别就在这里。而现在怎么样？第二个是谁？第二个是拜登了。拜登啊，他必须手上捏着已经为数不多的筹码啊，很多都是这筹码还是借来的。他说他已经没有筹码了，他筹码还是必须借来的，借筹码啊来玩力挽狂澜，来重新建设美国的经济。 而现在要值得怀疑的是，拜登他到底在美国历史上会是类似中华文化夏朝的少康来做中心呢，还是他会像明朝的万历啊，然后一点力挽狂澜而不能得？这个我们就要拭目以待了，好吗？来，我们看看各位什么问题哈。